Why are you standing like that? ¡Ah,

Ừ. Yeah. 干嘛呢？你是不是傻？ <laughs> 没问题，你洗头啊。